Hoje queremos falar com vocês a respeito de esperança. Hope. Esperança. We live in a broken world. Nós vivemos num mundo despedaçado. When you look at your pain, quando você olha para sua dor, when you look at yourself, quando você olha para si mesmo, when you look at the broken world, quando você olha para esse mundo despedaçado, when you look at your loss, quando você olha para suas perdas, you cannot see você não poderá vê-lo. What keeps you from recognizing Jesus? Tentam te impedir de reconhecer Jesus. We live in a broken world. Nós vivemos num mundo passado, because of sin, por causa do pecado, there's going to be pain in this world. irá então ter dor nesse mundo. There's going to be disappointed irá ter nesse mundo desapontamento. And, you say, Pastor, but I'm a Christian. Mas você pode dizer, Pastor, eu sou cristão. Because I'm a Christian, can't God do something? Porque eu não sou cristão, será que Deus não pode fazer algo? You know what God promises you? Sabe o que Deus te prometeu? He doesn't promise you that you will not have pain. Ele não te prometeu que você não teria dores. He doesn't promise you that he's not, you're not have disappointment. Ele não te prometeu que você não teria desapontamento. But what God does promise you Mas o que Deus te prometeu is that he's go with you through your pain. Ele irá estar com você durante as suas dores. He's be with you through ele estará your com você durante os seus desapontamentos. He hurts with you. Ele se dói com você. This world is broken. Esse mundo está despedaçado. But because of the resurrection, Mas por causa da ressurreição, one day everything will be restored. Um dia tudo isso será restaurado. And this is our hope. E essa é a nossa esperança.